应该跟大家分享一下我的呃自己治疗那个一个慢性疾病的一个过程。然后支气管呃过敏是就是它是通常在呃秋冬的时候发生，就是大概十月到二月的时候，然后就是支气管会有就是异常的过敏，然后它会造成就是遇到秋你会不断的咳，然后它是一个慢性复发疾病，它其实是。 很难测准治疗。那我是在大概四五年前，就是呃秋冬呃秋天的时候，就是呃就是有感冒。那我本来是普通感冒，所以我就到诊所去，就是看医生。对，我到诊所去看医生，然后他们给我开了三天克的药，然后。 呃，其他症状，其他感冒症状都已经结束了，然后就只有剩下咳嗽，那我以为应该就好了。可是他其实过没多久就一直复发，呃，就一直咳，然后他频率越来越长，他甚至隔了好几分钟都没有办法，呃，停停下来，我没有办法控制他停下来，然后呃，晚，到最后是睡觉在咳。那我有回诊所重复治疗，跟呃诊所推荐转往大医院。 同步治疗都没有效果，所以我就自己到那个药局去拿药。那他给我开了一个含抗生素的咳嗽药，这个是诊所跟医院没有办法开的。抗生素的药就等于是把自己的呃支气管的整个麻麻醉，就是让它没有作用这样子。可是它这个只有一年有效，所以因为它影响我生活非常严重，所以我就决定就是找看有没有办法去治疗。那其实我本身是。 呃，就是烟抽烟者，那个我从高中就开始抽烟，那我的烟瘾非常重，所以我必须要先把那个我的烟烟戒掉。那我很快就戒掉，因为动机实在太强烈了。那个那个戒掉之后，呃，我的牙齿变得比较干净，然后那个我那个呃，就是肺部应该比较健康。可是这样还不够，因为我还要加强我的心肺功能，然后。 因为我其实抽烟之后就没有没有运动，那我的呃我的身体其实非常的不好，那所以我就是为了要锻炼规律的呃运动的计划，所以我就先从比较呃缓和的运动的呃计划开始，我就跟先约朋友，因为怕说自己没有恒心，所以先约朋友就是做长走的那个呃。 常走的行程就是大概就是每每周，然后后来就变成每天。那过了三个月之后，我就要加强，就是变成到操场去做跑步。那操场跑步基本上是每天一个小时这样子。可是这个过程又发现，其实我大概跑了两三个礼拜，我的脚就受伤了，因为我的那个呃鞋子太重，所以我然后还有就是膝盖也受伤，所以我就变成要去换我的 设备，然后让呃，就是换成专业的慢跑鞋，然后跟呼吸这样子会比较不容易受伤。那因为呃，跑跑那个呃天呃就下雨，就台北容易下雨，所以我就再买了一个踏步机到到室内。然后这样子持续了半年的结果，就是那个支气管过敏发病的季节又到。然后其实就就检验一下，那我发现其实我的那个。 症状已经好很多了，然后所以就是接下来就是变成一个，其实那个阶段已经算是没有再复发，然后所以后来这个阶段就变得说在维维持身体状态的一个计划，就是所以我到专就是呃去找一下那个我住家附近的健身房，也有找过健身房，也有找过运动中心，也有找过呃公园的一些运动设备，然后后来我是到。 呃，运动中心去。那其实你要到呃运动中或中健身房，一定要先去，因为 <laughs> 一般没有在运动可能不知道说要去先做体适能的检测，因为检测一下自己的身体，呃，在哪部方面需要加强，还是说要如何正确使用它的健身的设备。那我现在是每天都会健身一个小时，然后呃，我有做蛮多的呃身体方面的训练。 那我今天会把这个故事分享给大家，是因为，是因为我发现我看到我身边很多的事，他们其实也有，也有呃，他们其实也有一些生病，然后他们有一些，呃，其实是没有办法跟人家讲出来的疾病。那我希望可以就是把我故事讲出来，是呃鼓励大家，就是遇到问题没有办法解决的时候，啊。 都可以呃，继续一下，现场的那个， <laughs> 谢谢。